いいですかあなた方に予算を出しているのは誰かしっかり覚えてくださいね紫の式をあなた方に任せた理由きちんと覚えていますねわかりましたか分かったらうちにちゃんと警護のものを向かわせてくださいカーリー一体何をやっているんだ あなたには関係のないことですいい加減にしないかカーリーちゃんと警護の人間をこちらに向けるって言ってくださいましたからよしあなたの名前は白白にしましょう白雪姫のお姫様の名前からつけたのよどうかしらあら 嫌なのいいのどっちなのかしら <laughs> あなたの言うことはわからないわねだからあなたはいつまでたっても上流階級の言っていてはカイネの将来のためにならない私の苦労も知らずにおじい様も優しいけれどおばあ様だって本当は優しいのよ おばあ様はレギオンとの戦争で英雄になったんですって今でもたくさんの軍人さんがご挨拶に来られるのよ私は幸せそうおじい様とおばあ様がいてくださるから幸せでも私 時々怖くなるのなんだかわからないけど心の中に黒い霧のようなものが出る時があるの何不自由なく育てられているのに恐ろしい夢を見る時があるの私どうしたらいいのかしらそうねあなたがいてくれれば大丈夫ね 中野区世田谷区での避難勧告ですが一時解除されています在宅の方は極力外出を控えるようにしてください繰り返しますレギオン発生に伴う新宿区渋谷区中野区世田谷区での避難勧告ですが一時解除されています